خیرین خوچا غیلر آلا چیشت مجدیستی شالله رو شادی مخیرین خوچا غیلر آلا چیشت مجدیستی شالله رو شادی قدایلا زخشدا دوستا پرد Bahçede duşları Avuklattım da ipi xarı Ümürdün xar yuxsu var şedayı var Xirgile qumaşı xari divran Madnişat baktı ümür şeday var Lap aşıq mani galas kuray var Gülşehrin avaz дурай чи бата мат нишан бахтуй муршедайва лаб ашук маани гавас курайва дӯшегрин аваз курай чи батав Şirvan'da Cara suq nazik va alim aymanda Avaz aq tusta şeki Şirvan'da Cara suq nazik va alim aymanda Qile fiz vay xüri qamaydanda Çişat meclistik şallah rışariye Müzik شاد مجلستي شالله رشاري میوایم قدشینا آواز کورای ریکم باد میهیبا آواز کورای میوایم قدشینا آواز کورای ریکم باد میهیبا آواز کورای шедайвад аб ашуқ малигалас курайвад гӯшагирин аваз курай чи бата маддишад бахту бир шедайвад аб ашуқ малигалас курайвад гӯшагирин аваз курай чи бата маддишад бахту бир шедайвад аб ашуқ малигалас курайвад гӯшагирин аваз курай чи бата маддишад бахту бир шедайвад аб ашуқ малигалас курайвад гӯшагирин аваз курай чи бата